Я так хочу услышать голос твой и верить, что вновь Ты рядом со мной, повернуть назад Так хочу я повернуть Я так ищу. щодня. И только это небо Укроет меня собою Но звезды знаю Я буду верить Я так хочу услышать голос твой И верить, что вновь Ты рядом со мной Повернуть назад так хочу я повернуть это время назад Эй, я не знаю, что со мною будет, если вдруг pela